gamba ndiri tumujene eri tumwine twagala ebirowoozo ebyo bitwalibwa allah gyolaga <laughs> omutegezeeko ekinya gyebatukolaki gyebatucunya bweoba ali obikkirizamu gamba katonda waffe oyo ali waggulu gwetuwanikira emikono ajje eyeeza ensonga azikole ki azikoleko nga bwakola ku nsonga endala towumula mirembe nga tonakola kitonakola ku nsonga enfuna ebiri mu ggwanga naye okufiirwa kwa jeno eri tumwine eryeggwanga hmm. uganda eryo ddibu ddene ddala eri eh, ekitongole ekyamagye ekitongole eh, ekikuuma eggwanga ino uganda kuba wetwogera ku okwenunula kwa uganda mu hmm. kinaana mu mukaaga tolina ngeri gyolekayo hmm. ajeno eri tumwine okujjako ngaolina kyomulabamu ekyenjawulo okwenunula kwa mwai museveni ogwa kirala mukaga bweyenunula yali takikolera uganda bulira okutunulira nga naawe ngaokebera nga nejjajjawo mukebera buli alaba nga akebera ngala oba yanunulwa naye kyo kyemanyi museveni yenunula e, kubanga omuntu teyina wadde akakiiko k'ettaka kati alina ziko yaki mayiro teyina wadde akayumba akenkana omuzibwa nga ke mm. kakati eki ne bwogamba gamba uganda ye sente zize mafuta ki gagene mu kitabo besowing the masad city agamba yali alwanirira bantu be hmm. nali nnwanira bantu bange kakati olina okgenda okunoonya bebani bwubanga mwoli yogayoga so omusajja we kumwine moro utabalo yakubaga mayakube sasa yakulaki yasoka naluzinga eliso omaye hmm. omalili bunene bubagenda mu irantira nyo bugamba abavubuka abafu hmm. nje mukyali mukulisa ebijanjaro empiso hmm. abano bagamba bugami mu Kristo ke tutambule oyitagala kulaki kutambula olwana aba n'obwangu ogusinga ogenda okulonda akalulu okusimba layina kyalaba kiki kinene hmm. abasajja nebagwana nebewa emyaka egyo etaano nebabeera mu nsiko nebabonaabona kikulaga bo kyebaali baagala bakikolaki baali bakimanyi hmm. nga bakikkiririzaamu nebakigoberera nebakikolaki bakifuna hmm. nebakifuna naka nebakyakikolaki bakyakirina balinga nkwa kakati bano bafeeke balowooza bazi banayigana bakunyumira bagenda kukola bukozi we bati enkwa ekoleki wali akagundi akala katali nkwa nerabide bakayita wama mumunamukamanyi abamanyi okulunda bwekakwata embalabala mm. ekwata mm. okugijjako eyinza nokukulako ki eh? era ffe abalunda tufuuyira nfuuyire nefiro yes nefiro kuno jangu jikula kochi kakati wanu wanu wemba lava lekute wanu hmm, wanu wanu agena kujira mjizu chi kakati jejeno na afuka kame komanda mm. abade mu parlamenti okutuuka ekisanje kye kiwedde bane bagaana omuzza yes. bagaana omuzza ne mukama we n'amusuula mm. i think ayinza okuba nga byebyo mu kufa ye ngaomuntu ebimulumye engaoluusi yali agadde aveeyo nga yage banna enkozeki naye nga nabo tebagala kutakubanga <laughs> ne kaputa etava mukisaawe <laughs> ate ga bayita buzeyiakati wala omukadde akyadduka ngaate ga ovuka olekeraawo <laughs> omukadde ayina okusoka okukolaki okuddukaanoni nga nayagamba a muzeyi bagwe okyadduka gwali mu maaso lwaki ataali emagekakolaki atuula hmm. so jejeno byendowooza ebikoze ekine nga nze ndowooza bwabanga omulokole bwabadde atugamba yes eh, yagirako awo nafuna obuzibu era ne banne kulwanno mugalale kakati ate yali nyinza okkampala eh, amuyita musiru njogera guno omulembe mm. kati nomugalale bwesinga yali mulala yali gitunze nafunamu sene nagula awalala kati yatulawo buki butuuzi zino sente zaffe yabadde adesayininga nga bwe zifaanana akasente nakolaki nakafuna njagamba alidde obulamu obulungi hmm. eh? bwomaze emyaka asatu mumukaaga mumusanvu nga tomanyi bagula mumotoka tomanyi basasula mafuta ewano ebintu ebyo nno bikulu euganda wano eh, nga polisi eyinza kukuyimiriza nekukwata eh, nga bwolwala hmm. omuwa omusolo yakujjanjaba eh, nobeera bire bakwongerako nemudo nga yasasulwa nofa ngaera mikwano gyo bebagenda okukuziika hmm. oyo nze mu luzungu muyita successful era lwaŋŋambye wano mbwateeka kuba obulokole bwe bwakikoze eki bwakimuwadde eh, kubanga mukadde waffe amini teri munayuganda ayinza kukusongera bamuziika kojja wange sekabuzaata yatugamba nga bajenero be bangi baliki bali mombasa ku mizikiti bakolaki basabiriza abalala bali southern sudan nguli mabutu seseseko mm, ah, e, era abazukulu babera balanya ni mutabani wagu ni mutabani wa kongolo ni muzukulu agalamidde ejindi ni muzukulu wa mabutu seseseko ayimiridde e morocco <laughs> eh, naye akati ono museveni ayinza notugamba olwaleero tugenda kufuna enaku satu ezokolaki ezokuwumula amukungu bagere ah, oyo nzega era mbadeamina avuka afe ngaagamba teri mulw atalifa naawe akiyimba ojja kukolaki mm, ojja kufa batugeeki mbusinga kyali kiragiro singa buli mwakikolaki akimenya jabasekaga omanyi jo nawulidde omanyi buli zanadini oga e singa kyali kiragiro mm. ne munadini asinga akikozeki yalaga ekyoŋŋanyi sijja kukola ki so buli omu gyakola ki mm. gyalaga naye ogenda otya naye obanga ofunye abakuziika wesiimye ofunye abakujjanja banga ne sente tezikoze eki oyo nebo baali badde genda kumujjanjabirawa sente zaali badde ziva mu bank of uganda nezimukolaki kakati bano banne ekibuzo kiri nti boba nafuna omukisa ogwo gwafunye kuba bwaba yaleeta gavumenti nagibeeramu nagikoleramu nagikaddiiramu kubanga abadde wa myaka nkaaga munaana hmm. bwojjako asatumu omukaaga yagira ku asatumu ebiri emyaka egy'obuvubuka bweziba swaga nga yagala bakyala nga yagala kunywa mwenge aki byonna yabikolaki natuka naye emyaka gyetugambye egyokukolaki egyokugula esanda <laughs> eh? kubanga abantu bangi tubaziise hmm. munange banonyeza omutwalo ogutwala omulwadde mugwakoze eki nga senezi eziganye naye kino kikoze eki oyogera kikubavubuka omanyi nadde nteeka kufukimidia ku hmm. facebook ngambika okufa kwa geno elito mm. ne komendi yasoose mm. zonna nga zimalamu maanyi zonnaziraga kungubaga apaale neziba naddiini kyebanjigiriza mm. ye omufu tawulira pain bwate oba ne bwe mugaana omuziika abawunyirira mukoleki muziike kati oba osaasira abo abamuli okumpi abamwagala kati abaana be bebawulya peini nga basoma ki ebintu ebyo mukyala we mikwano gye era ebyo byetukolerera naabyokolera nti omwana wo kubanga tali kirumu omwana wo nawulira nga bakuvuma kimula olusinga era abaganda kibagamba mwana akujja emize agea nyoko ngaokolaki ngaowulira kubanga ddayo n'omugambo aga ekyana ekirina olugambo naye nzeogera otakumange nesimugamba onarebo hmm. njagala nnyo twawula ebintu bibiri Ah, twabadde mu kuziika hmm. era nze omu era kuba ataddeyo hmm. okufa kwa taata womuloti hmm. era nalabye komenti singa ziragira ddala okunyolo kati neteekayo okufa kwa jeno eritumweni njagala tukomperinga ekintu ekyo ateekayo komenti ezo beramu eh. naye essanyu libeera jja mu kufa yesandi akati baga nti obuwangazi bwa kapa bwemmese bujja ku diba lya kapa mm. wala kati obakatusomera nkalya nka abasajja mivule mm. abasajja batta empologoma abasajja mivule bakayita mivule mm. i think mivule amanyi obutaba bwoluganda gyekali apca nakagula nenkateleka neeka njagala nnyo era infuture njagala okufuna omuntu ngaamanyi okusoba obulungi oluganda mm. namuhayalinga nansobera busomezi buki butaba obwo webamala okuja ye najja nakwata omuggo nagikuba ku mukira mm. muneyetabye mukuttaki eh, mukugitta eh, empologoma mm. kale kikulaga nti abantu balina obukyayi eri gavumenti gye bawulya ngaebalemeredde okugjaku nebatandika kusaba katonda abattira omuki kwomu lwakubanga oluusi lweyagaliza mukakira olusi lutaki lutanyuku balanyiza nange bannange ti waliwo abalwanyi bangi abafudde nga tebafunye mukisa gulinga gwa nti bafuddewo balwana okulaba nga bajjako eyo gavumenti gye bataagala nedda ah, ah, nga abafa bali saidi yaffe mm. nga balwana nemumuziika nnyo okulakuza esuubize eh, nanagituukako kakale ono yensi esuubiza agikoze eki kisoka eh, ti nti abantu okuwulira nga bagande obusajja buno butukajjaddeko kati nga tebasobola kubwejjako hmm. ne balinda katonda abukole ki abutwale kakati bwatwalako bwebasabira n'omulala simanyi basabira naye babeereyo nga bakola ki nga basaba singaneo era bawulira gwentwawedde mulwadde gwentwa babala abalwadde rabbi abanyigirizibwa bawala babalwadde omanyire emmese muzibeereeyo nga zigamba eh, ha kapa ndwadde kapa ndwadde yes akati bawuliriza kapa endwadde kakati kyobadde owulirayo ekyabadde ku jajja nga haji mirundi hmm. kyekyabadde nti kakati ezo mmese zibadde olaba omulwadi ne baganda be bazisoma zezibagumya hmm. kiringa bwofiira notalaba bantu nakyo kyongera okukola ki okuluma kiringa bwolwala notalaba ajja kukulaba kikola ki kikuluma nnyo ah, nyina omuntu omu yafiirwa omwana we nabala abaze niwalwatajja maama yatakaka mhm. gundi gwenawasanibaznanawokuolabyakolaki naninga simmaiku kumanya kubala byabalidde byakoledde bantu mhm. naye ngaabantu bajja naye ngaoyo tamukozeeki tamulabye hmm. taata wange yafa emyaka etaano egiwedde hmm. mubajja okumuziika mwalimu haji kyajo hmm, seni kyanyu mukwano gwange nyera muyita mukulu wange yali mulwadde ne bamuvuga jja n'agamba talina bwe taata wange bwaziikibwa naye nga zibaiseka ne bakubira essimu olinangalo haji katulanga nti haji mukolaki muleeta gamba agenda mutambuza olugendo namule n'atuuka kakati waite emyaka no zajali ebiri haji nga tafira mukyala wo muto mm. oh, nali sirina wadde ekikumi nenjiya nenjiya neŋamba ewaffe eh, eh batugana okukubagiza yes. kubagiza kumenya okubagiza omunasigaa mm, eh, kakati ninsalako omulodi nemugamba jajja mm. njagala mm. kuntwala kuziikirako ki mulodi muyita jjajja kuzikirako wajjanyo sina bwe naagira musimayo musente zakozeeki okujja omwagala ntambuza ebigere mumugee mwandabyeko ekyengera mm. abalange bandabyeko ejindi mm. ntuke nga amaze okuzikadde nga nkozeeki nagoba omuntu mumotoka omu nampa ekifu netugenda bwetuukayo haji kyanjo nampahaga asoma saiko eyo nogiwuliranga ekolaki ngeyogera kati bwe twamala okuziika nitudda niwaita enaku neŋŋenda mulabeko era haji nja kujja kulabeko enaku zinga biri mumaaso mm. haji yaŋŋamba nti bwe nakulabanga oze mm. nawulyanga olugendo lwenatambula okuja okuziika taata wo mulukoze eki kakati nagamba singa saze tambu yandibaddeze onarab hmm. uh, kirungi ki kyoyogera ku jenat omwe imbyogeddeko mm-hmm. nkugambye nyinza okugamba mbu yali mumalirivu yamanya kyayagala njagala kukyakoledde gwaneddanimukugano ebintu ebisinga oluusi bya pasona kakati bitunuula ebyakoze byatuyamba eh? omanyinza okima njagala nyo okukola analysis repulaki ogambye mm. nagera navumirira kyengaba avuka mukiige okuvumira ngaolina kyokola kyavuka bave bali draidi nyo simanyi lwaki aba atambula bwasanga akayinjalo nakagira bwati bwasanga ate akawala nekasokale nekamutuuzako eddakikabwezi so n'omusanga olugeri lwetambudde essaawa emu hmm. alumazeko olunaku lulamba manyi nasanze wali akawala nasanze wali gumwomwai musokere tubuuzako nasanze wali denisi tujeyo n'omubuuza ekiwali kyekyadde kikulese mu kkubo bona namanya kibagoberera nebakifiirira nga tebalina ngu basaba basasula hmm. kaka navaayo olw'obwetowaze eri mukamawe namu ogwamikomanda abavubuka obabulira okuba bamalirivu yekuba bamalirivu mm. n'okumanya bakaba baabwe abadde mp okumala emyaka ki asatu asatu mwetaano ngaemp abadde minisita yali minisita ngate mp yes ngate mp mm. abadde kwayikomandi okulya erinnya lye ze bagenda disangulamu muteeka kubanga akoze eki kuba ne mu constitution erinnya lemu eriri nga memba wa high command yabadde abadde musizi wa bifaananyi ate nga muyimbi yes muyimbi yeso naye nga abadde musizi wa bifaananyi hmm. era agamba sente zaffe yabadde azikola ki yabadde ah, eh, oba abadde nga avuganya nani okufuna tenda azezo katonda yakolaki yeah. neye enkola yaabwe yobwekiri oba olina kyoyagala mm. akinayakikola kinadde ngamba ajuza abantu mu mm. concept of power abantu banoonya obuyinza bafune obugaga bwensi babugabanyize abwe baagala kukola ki babufune mm. kakati abasajja banyaga omunyago gwabwe kakati ffe tuli nga bapakasi <laughs> eh? asobodde okubeerawo nkugambye nti tamanyi bagula mafuta tamanyi bagulaki motoka tamanyi bagasasula hospital bills era twayinza kusanga mufamiry ekato ngaesaazi bali mukunonya sente ziza mulamu minister defense erimukolaki erimugamba finance hmm. clear that agenda kujja aziikibwe mikwano gye nga tuwumulamu waliwo ensonga e-, e-, e-, eri mu kutambula ddala nnyo ku mikutu mm. emigatta bantu mm. jeno eritu mwene yali tannalwala mm. yasembayo nga aziza emitima gy'abannauganda obujja ngaabagamba nti ekyamazima ngenda kwogera ne puresidenti ate entebe mu mirembe andi yamuwa eh, obwadivisa muki ensonga zamaje ya security kanagamba yekyazudde ekireese obutayuma obutali butebenkevu mu ggwanga hmm. yemukulembeze atavaako walabye ah, owai waliwo abuzaano ekibuzo nti waliwo abusimanya buli ayogera ku ebyo alwala kakati oba nakyo kyo bulwadde naye kyamusanga mulwadde eh, akati hmm. nekikola ki so nti yawa amagezi mm. eh, yawa amagezi mm. nti ngaekyo kyalaba mm. mbeera singa oli abaawummudde etusa eh, okufuna omutebenkevu ekyo nakikolamu muwa amagezi akale simanyi ebbanga lyamaze ng'awa amagezi nawulya nga bamukuba nnyo naye nga eri muwa amagezi badde nsuubira nti wenkubuuliza ku birungi byakoze obadde ojja kinokolayo owange naffe twerabira ekibya gye batukinyiza <laughs> tusula bubi naako ngaajjukidde ge magezi ge yawa kaka tetumanyi mukama we hmm, oba yagatwala kuba kibayita amagezi gali eri oyo gwogawa okusalawo oba gatwala oba tagatwala okoolusi amanyi naye obayita nagabawa yes naye kyetumugamba ndi eitumujenaeri tumwine twagala ebirowoozo ebyo bitwalewa allah gyolaga omutegezeko ekinya gyebatukolaki gyebatukunya bwoba ali obikkirizamu gamba katonda waffe oyo ali waggulu gwetuwanikira emikono ajje eyeza ensonga azikole ki azikoleko nga bwakola ku nsonga endala towumula mirembe nga tonakola kyo nakola ku nsonaomulakola ku nsonga eyo wumule mirembe honorable harold kaija tugenda kuwumulamu ensonga eyo tugireeseewo akuba yegenda maaso mu ggwanga abantu badde beetaaga okumanya ku genoeriti mwene biki ebimukwatako byakoze eri eggwanga na ti we yatandika okubeera ngaate alwanirira eggwanga lino wadde honorable agambye nti ah, yerwanirira yekka twagala kubeera nga essira tuliteekabantbantwagala ah, kubana nessira tuliteeka ku nfuna y'eggwanga yatulino uganda ebyenfuna bidobonkanyi nnyo Eh, kitundu kyaffe ekyokubiri n'ekyokusatu bwetugenda okuteeka essira okakatusagatu omulamu katono nenda kubanga nkoma